құрметті қазақ халқы құрметті қазақ ұлты э, бүгін енді мынау э, бастамаларын біздің белсенділердің қолдайын деп келіп қалдым э, мынау республика бойынша ашаршылық жарияланып жатыр ол мынау алматының белсенділері шымкенттің белсенділері астананың белсенділері оралдың белсенділері ә, тағы да тағы да сондай аудандардың белсенділері шығып ашаршылық жариялап жатыр ол дұрыс дүние жүзінде ә, бұл ә, саяси науқан бұл саяси науқанға мәжбүрлеп итеріп отырған биліктің бүгінгі істеп жатқан жұмысы биліктің зорлығы зомбылығы шығарып жатыр халықты алаңдарға шығып жатыр митингіге ашаршылық жарияланып жатыр неге десеңіз 200-ге жақын қазақтың ең аяулы азаматтары бүгін саяси тұтқында абақтыда жатыр осылардың барлықтерін босату үшін әр түрлі саяси ұйымдар саяси қозғалыстар саяси партиялар халыққа ашитын шығу керек көшеге алаңға шығу керек ашаршылық жариялап жатқан азаматтарды қолдау керек ал енді бізде қазір облыс орталықтары 17, 18, 19 де болады. Келешек облыс орталықтары бар. Семей секілді, <coughs> Торғай секілді, Жезғазған секілді. Сондықтан барлық жерде жаппай ашашыл жариялау керек, билікке сауалды қою керек. Ауыл сауалдың біреуі мынау саяси <coughs> тұтқында отырған азаматтарды абақтыдан шығарсын ал егер абақтыдан шығармайтын болса олар өздерінің билікте отырған күндерін азайта береді бұлардың қолында қазір аз ғана күн қалды егер саяси реформа жасап саяси тұтқындарды шығармайтын болса егер халықпен санаспайтын болса халықты бұрынғыдай жәншіп ә, илеп ә, абақтыға жаба беретін болса ә, халық бәрбір бәрібір жаппай алаңдарға шығаттағы ә, билікті төңкеріп тастайды мен төңкерісті қабылдап отырған жоқпын бірақ биліктің өзі соған жетектеп әкеле жатыр жетектеп әкеле жатыр қайтадан қайталаймын мынау келе жатқан коррупция мынау э, э, қылышын сүйреп келе жатқан ашаршылық мынау қымбатшылық бала бар кәрі бар жас бар барлық қиналып жатыр бір енді 6-7% бүгін шалқып жүрген коррупционерлер бар шығар ә, кешке таман анау қымбат машиндарға шығып ә, көшеде қыдыратын ресторандарда отыратын олар қорғай алмайды билікті сондықтан билік ойлансын тез арада мынау ашаршылық жариялап жатқан азаматтардың алаңда жүрген азаматтардың сауалын орындасын э, қойған сұрақтарын шешсін сол кезде барып олар өзінің ә, билікте отырған күндерін ұзартуы мүмкін әйтпесе көп қалған жоқ екі үш айдың ішінде мынандай ә, халық осылай шығатын болса ертең төңкеріп тастайды сондықтан қашып кетпейтіндей жағдай жасау үшін өздерің ертең шетелге шығарыңдар мынау саяси тұтқынды шешіңдер осы қойып жатқан халықтың сұрағын сол кезде өмірлеріңді ұзартасыңдар дұрыс қолдаймыз рахмет рахмет Алға Қазақстан!